Gaurkoa, aldarrikapen eta mobilizazio egun garrantzitsua da langileontzat. Manifestazio eskubidea zapusten saiatu da EAJaren gobernua. Langileon oinarrizko eskubide zibil eta politikoak mugatzen saiatu dira, martxoaren sortzian bezala. Egunero egunero milaka langilegoaz lanera, enpresetan segurtasun neurriak bermatzeko inolako ekimeni gabe. Ez nahikoa den garraio publikoan pilatuta pandemiaren lehen olatu amaitu gabe zegoela EAJak hautezkundeak deitu zituen. Ematen du koronavirusa baino mobilizazio soziala dela arazoa. Eta erabaki horien gainetik hemen gaude. Kalera atera gara milaka eta milaka langile. Gora langileon borroka! Gora! borroka feminista! Era berean, bezarkada gorri irautzailea gure artean egonezin, baina beti gurekin ditugun euskal preso politiko eta ieslariak. Euskal presoak etxera, euskal presoak kalera. pandemia, sindemikoa bilakatu da egoera langileontzat. Osasen, osasun krizia ez ezik, krizi ekonomiko eta soziala ere ekarri du. Aldaketak ekidi ezinak eta ezinbestekoak dira. Aldaketen norabidea da borrokatzen ari garena. Orain urte bete, kapitalaren neurrirako konfinamendu betean, kolaborazioerako deia egin ziguten. Eta guk aldaketak borrokatzeko autua egin genuen. Greba orokorra atzean utzi berritan, udaberri gorria pandemiak guztiz baldintzatu bazuen ere, azkar ikusi genuen mobilizazio aldi berri baten beharra. Patronalak oso ondo irakurri zuen laben autua zein zen. Laben kontrabotere sindikalgintza eta bereziki sindikalgintza feminista zigortzeko atxiloketak izan dira iruñakoak. El sistema está intentando neutralizar y penalizar nuestras reivindicaciones. criminalizándonos y deslegitimizando las luchas emprendidas por nosotras, las mujeres trabajadoras. ¿Para qué? Para que no nos atrevamos a alzar la voz, a reivindicar nuestros derechos o a realizar cualquier acción que deje en evidencia la discriminación estructural a la que nos enfrentamos cada día en el mundo laboral. Nos quieren disciplinar para que tengamos miedo, para que nos callemos y seamos sumisas, porque al sistema le molesta mucho que nos resistamos y rebelemos ante el lugar en el que se nos quiere tener, pues sabed que no vais a conseguir que cesemos en la lucha. Vamos a seguir peleando junto con el movimiento feminista hasta que se haga un reparto justo de los cuidados, hasta que todas las mujeres tengamos unas condiciones laborales dignas. Es del geldituko, zeuriak ere ez. Kapitalismoak krisi bakoitza burua berrantolatu eta indartzeko baliatzen du. Oraingoa ez da Europako funtsek markatu dute joko zelaia. Kapital transnazionalen neurria eginiko errekuperazio ekonomikoa. Diru publikoa enpresa pribatuetara doa inolako kontrol publiko eta ekonomikori gabe. Sakoneko zerga e, erreformari gabe eta lan harremanetan eta pentsioetan murrizketak egiteko baldintzekin. Aurreko krisian, bankoak errezkatatu ziren, eta austeritate politikak inposatu, baina guretzat, langileontzat, Oraingoan, kapitalaren beharrak diru publikoz finantzatzeko apustua egiten da. Ez dago enplegu duinaren aldeko apusturik. Ez dago zerbitzu publikoak indartzeko azmorik. Zaintza krisiak eta krisi ekologikoak irtenbide gabe jarraitzen dute. Prekarietatea edatzeko bere neurrira legeak ere ez ditu betetzen askotan. Hauten dagoeneko, amazortzi langile hildira, erail dituzte, eta Joaquin Beltranek zaldibarko zabortegian desagertua jarraitzen du. Prebentzio neurriak ez betetzea indarkeria patronala da. Eta sistema hau betikotu nahi dutenean, haien aldetik ez dugu ezer jasotzen. Esku batean impunitatea osoa dute patronalak, baina beste batean porrak eta mehatxuak protesta sindikalak eta sozialak izilarazteko. Gaurko aukeraturiko leloan norabide aldaketa aldarrikatzen dugu. Eta bai, langileon eta gure lurraren aukera bakarra aldaketa da. Ez sozialki, ez ekologikoki, eredu hau ez delako sostengatzen. Kapitala ala bizitza hautatu behar delako, eta guk oso argi dugu, guk bizitzaren alde egiten dugu. Aldaketa ez da egun batetik bestera egingo. Transizioko sozialista eta feminista bat egin behar dugu, eta hori da gure alternatiba. Eta Euskal Herrian, trantzizioa borrokatzen ari gara, lantokietan, baina baita kalean ere. Zerbitzu publikoak indartzeko, eskuntza eta osasunintzako langileak eta herritarrak mobilizatu gara. Enplegua defendatzeko eta duintzeko borrokak ugariak dira. Enpleguaren defentsan, lantokiz lantoki eta eskualdez eskualde arrezi soziala sortzen ari gara. Lan erreformak eskutan, patronalaren zatu da enplegua zuntzitzea baina enpresaskotako langileak mezu argia bidali diote patronalari eta gobernuari. Ez dute lortuko. Gaur aipamen berezia egin nahi dugu borrokan zaudeten langile guztiei. SDA Factory, Alestis, Arnoa, Arabako Metaleko Itzarmena, Etxeko Langileak, Osakidezako Garritzaileak, Adinduen Egoitzetako Langileak, Etxez Etxeko Laguntzaileak, eta greba mugagabean egun egunetara iritzear diren tubazeseko langilei ere gure bezarkadari handiena. Gasteoi ere gure mezua. Etorkizun, etorkizun iluna marraztu dizuete. Eta prekarietate gordinean bizitzera kondenatu nahi zaituzete atolakuntza eta borroka dira bidea, lan eta bizi baldintzak eta baldintza duinak lortzeko. Bide lagun gara eta jarrai dezagun eskuzesku prekarietatea garaitu eta eskubideen jabe egiteko borrokan. Hemendik, maiatzaren zazpian, ernaik deitutako mobilizazioetan parte hartzeko deia lusatzen dugu. Etorkizunezaren aurrean, nekea eta zerrearen aurrean gazteon egoera iraltzea ezinbestekoa delako. las, conquistas conseguidas por el movimiento de pensionistas de Euskal Herria peligran y no se dan pasos firmes para garantizar pensiones públicas dignas, justas y suficientes. Cada día que pasa sin garantizar el sistema público de pensiones reduce las pensiones y acelera nuevos recortes. Las reivindicaciones son claras. Derogar los recortes de las reformas de las pensiones, pensión mínima de 1.080 euros, acabar con la privatización y acabar con la brecha, brecha de género. Por eso, el 29 llamamos a participar en las movilizaciones convocadas por el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria. Eta hemen dita aurrera ser, aldaketaren bidean, borroka sindikal eta sozialak auspotzen jarraituko dugu. Maiatzaren saspian eta goita bederatzean bizita ditugu. Baina gu, gu zu berriak sortzen jarraitu nahi dugu. Horretarako, langile borrokan mugarri berria jarriko ditugu. Greba eta mobilizazio berriekin bai. Eta borroka batzuen eta besteen arteko konfluentziak bilatuz. Greba eta mobilizazio berriak egin beharko ditugu bai. Baina momentuak zer eskatzen du? Momentuak beste greba orokor bat eskatzen du. Eta lab prez dago greba orokorra zitze egiteko. Eta aleantzak egiten azteko. Aldaketa ezker soberanismoaren eta langileen lidergotik bultzatuko da, edo bestela ez da izango. Laben proposamenek egin behar den eztabaida soziala elikatzea dute helburu. Eredu aldaketaren aldeko alde gaudenon eta trantzizioa nahi dugunon artean sinergiak bilatuz, indarrak bilduz, borrokak artikulatuz, maila politiko instituzionalean, lantokietan eta kalean. Euskal Herriak erakutsi du, herri borrokalaria dela, baita borrokak merezi duela. Jarraituko dugu borroka sindikal eta borroka sozialak pizten. Enplegua, zerbitzu publikoak, zaintza sistema publiko komunitarioa eta pentsioen defentsan. Ez gaude kikiltzeko, ez gaude amore emateko, borrokarako indarra badugu. Gora langileo borroka!